финиш semi-final fight in two minutes. Через две минуты за четвертым столом борьба за выход в полуфинал между Петровым. Черепанаков,